Astăzi începem ziua de pescuit pe Sabar. Apoi o să mergem pe niște lacuri pe care le-am descoperit de curând, sălbatice, unde este știucă. Să vedem dacă a început să mănânce, chiar dacă e destul de cald afară. Încercăm. Băi, cred că... Cred că eu știu că acolo. S-a unduit în uh, iarbă. Am avut atac. Păi am avut... Este. What? So tare! Mamă, ce fain s-a simțit! Iară! Mamă, cum a sărit! Easy! Băi, nu vine să cred că a mușcat totuși. Băi, nu vine să cred, i-am băgat și noroi în ochi. vai de capul ei. Hop! Am nu pot să, nu pot să sară de aici, trebuie să și am ajuns la bălțile sălbatice. Pe aici era un loc... Pare că mi-a prins o știucă. Eu mă lupt cu o mărliță aici. Îi dau pe la bot cu spinnerul, cu de toate. Opa! S-a dus. Yes. În sfârșit, da. Nu chiar. Super. Mică, dar merge. După atâtea rateuri, în sfârșit. mică, dar bună.